Всім привіт, ми продовжуємо грати в Сома і я лізу знову туди наверх. Бо я думаю, що це десь там. Бо інакшого варіанту тут нема. <clears throat> да то, то точно кудись туди. Тут акуратно, як в старих іграх. По траєкторії полізли. Я так і не зрозумію дотепер, що це за конструкція, але... Але не важно. Тепер униз спуститись. Там я бачу, щось закрито. О, акуратно. Ні, тут ніяк. Значить сюди. Да. Як все було елементарно просто. Я ще тут був першого разу. Ну йдемо. Щось він прихрамує цей чувак. Чи це він переступає ці з'єднання? Я думаю, а там немає як відкрити, але... Ні. Тут мені вже якось чесно так за ця гра так цікаво грати, що капець. Він прихрамує, треба структурний гель. Бо інакше мені я. Я навіть не хочу задумуватись, як він діє. І що це таке? Я ничего не понял. І чого все так високо? Я що, в присіді? Ні. Добре, і що я зробив? Йоп твою мать! Блін, змило. Так, вставай резко. Де я е? Ого, резко чого змиває. Блін, чого ти підторможуєш? Можна уявити, як виглядає, як бачить злити в унітаз з себе гамно. Ого, мощно його прибило. Оце хто такий? Це щось таке... Ні, це людина. Да. Його теж змило, наверное. Да. Ah, oh, а хто це говорить? Похоже на Кетрін. Голос був похожий на Кетрін. Якось вона замішана в якихось таких ділах непонятних ця Кетрін. Тут що? Пригай. просто якась херня. Але... Ні, це до сраки, то туди, на світло. Стандартний набор. Ой, яка музика, так ніби якась місія прилетіла в гості. Всіх спасти. Це є станція Омікрон. Хочеться завжди сказати Ормікрон. Це що таке? Риби теж структурним гелем. Можна щось трогати на цих переключателях, чи це надписи, чи це монітори. Ось така А де запустити питання? Це взагалі що це? Станція чи це якийсь набір якоїсь херні? Тут якесь питання. Коротше, йду по дорозі. Може це і не потрібно трогати оці монітори. А ці шнури не дергаються? Ні. Так. Там якась лампа. Не похожа на іншу, а це структурний гель. О. Ще одна така сама херня, але якась більш новіша. Ні, нічого тут не відкривається. Так, якщо тут є структурний гель, значить я його ще не використовую. Бо я в принципі відновлений. Може тут станеться ще якась заворушка і мені він треба буде більше, ніж тепер. Я вже чую якісь голоса. Там щось є зелене. Світящеся во тьмі. Тут куча цих роботів неробочих. This is Hope they save me a diving suit. А що за скафандр? Ану. А як запустити питання? Значить тут туди, де світиться зеленим. О, не так не розганяйся, я зараз впаду в бездну. І вона буде дивитися на мене. то вертаюсь, вертаюсь. Проводки якісь. А по цих проводках треба йти і там десь от. А там можна буде запустити питання по-любому. По драбині, так. Да. Я думаю, що я довго не буду з цим мучитись, все різко пройде. Якісь вовки гудять. Під водою вовки гудять, прикольно. Так, отключен. А у мене інструмент. Не хоче, сука, а що йому не стає? Тут ще є якісь речашки, да. Давай, крути. А вон кнопка ще якась. Ні, напевно, коли я це запущу оцим рубільником. Так, це мені все не подобається. Воно типа не робить? Ні. І що далі? Це що приколи чи що? Понятно, я як дав у тупіках. Просто не можна. А, тут є ще кудись хід уверх. І що? Що це за піздець вічно якийсь мене тут чекає? Це відкрив... О. О. Кнопку, мабуть, спочатку. А тепер. Є. Тепер там відкрилось. А тепер давай. Ну да гівно дурне. Ну пробуємо, крутиться. Да. Тепер це так само. А тепер це вниз. А тепер ще раз оце. Ніхера не поняв. В чому тут фішка? Може у послідності... А ну ще раз вниз. Це вода сходить. Е, а як? Ага, закрився люк. Добре, а тепер. Тепер, коли я тут проведу. Ну, гівно дурно. Добре. Вверх так уверх. Та це тут сильно така штука. Ну що, тут теж ці уроди мають бути. Цей що ще живий? Не, помер. Страшною смертю. Не може связь налагодити. Де воно що це так? Mm -mm. Бо він з космоса прилетів. Вставляйся. Є, говори, як ти там. Що хоч? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Це все мольфари зробили. Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. Давай відпускай вже, дай мені That's it? відійти. You got nothing? Good luck. Thanks. Щось вона скриває, ця сука. А тепер я. Ні, я вже не. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing, not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all <laughs> by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really <laughs> self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Прикольно. Так, тут треба порішати якісь задачки. Кнопка. Kath, why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea preserve humanity. Ага. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Так, тут задачка непроста. Ага. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. And Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. А тепер ти ніхто. That's an interesting Кусок observation. говна підводного. Ага, тепер. Ага. Тепер тут униз. І що? Набирайся. І в чому прикол? А що я маю зробити? щось на шару зробив, сам не поняв що. Оцей термінал. Давай це цей провіримо. Статус чорного ящика. Подивимося, що тут було. Джуліот. Всі коротше, ці штуки повідключались. Обновлення системи. І що, я нічого не можу тут нажати, толку місто. Тут ніхера нема цікавого. І що вона ще мені скаже? А, от ще один термінал. Радіобуфер. Включаємо і слухаємо. River, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do that stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be, be home, Kosh. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, um, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, okay? Sure thing. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. <laughs> it records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I Hello. can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Що означає в карантині? Код? А як я маю знати? Я маю ще раз до нього підійти. Щось тільки що проскочило. Ні. Any idea who this is? Not really. Not that familiar with the people at Elmacon. Може так стане легше. Якось довше вже його та штука затягує. Так. Да. Вісімнадцять вісімдесят. Assault what? Why do I get the feeling that we just got lowered into the back of a van? What are you talking about? Коротше, код 1880. 1880. Кльово. Omicron It's a returned to camera. the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Вона відключилась, забираю її. Так, тут більше нічого нема. Це що за витяжка? Щоб не воняло, коли пернеш. Добре, я злажу вниз. Тепер це вже включено. Да. Заповнення водою. І відкриється люк. Ну, що так довго? О. повернувся і зараз, мабуть, нас чекає щось страшне. Можна відпригнути? Да. Не впаде лише. Тримається. Так, і всі ці штуки тепер запущені. Де той провод... О, ще хтось є. Можна його послухати? Да. У нього є чорний ящик. Oh, Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes, tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Strasky? Why wait, right? I'm the master Це of і є my цей own Страскі? Wait, Strask, what are you doing? Він зняв маску. І вмер. Оце маска. шльому. Значить, от цей страски про якого всюди згадується. О, ці роботи почали літати, а ну що вони можуть розказати? Вони лише булькають. Ні, вони навіть не булькають. Так, проводок є. Я по проводку і коло дверей будемо зупинятися щоб не розтягувати на 40 років цю ігру. Хтось хотів, щоб ми сюди зайшли. А це хто такий? Слухаємо ще цього. Hey, come on! Open up! What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Та хто з них Commander страски? scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Все. Jones, Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. we're losing Jonesy. We need to get her inside. Get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Ясно. Так, добре, на цьому будемо закінчувати. Перед входом в Омікрон. Всім пока.